あ、これもうまた、回ってますよね。 <laughs> <laughs> え、なんでさ、イルハートいんのにさ、イルハート抜きの VTuber のゲーム出してんだよ ああ、ちょっと落ち着きました。えはい、終わりです。いやいやいや、あの、あれじゃ、こんなね、こんなに超絶美少女天才バーチャル YouTuber がいるんですよ。あ、ごめんなさい、あの。 くね、あの、まあ、非公式とはいえね、ここまでやってきたイルハートにですよ。なんてことをしてくれたんですか、このドッペラーだってことですよ。えなんかしてるんですか <laughs> おい裏切るのが早い あれだあれだイルハートのみんなあれですよあのさなんかコンパイルハートにイルハートが出れるように圧力をかけちちちち応援をしてください <laughs> そうなんかさツイッターでこう「ハッシュタグ #VVV っていうぬ」とかこう「ハッシュタグイルハート出せ」みたいなやつでさこうちょっと圧力を そのみんなの頑張りに応じて違う違うみんなの頑張りめっちゃ違うみんなのみんなが頑張るのと同じぐらいねこういるハートもこうねあの毎日深夜にこう責任者うんあのこちわにね <laughs> メールを <laughs> 送ってやろうと思いますよメールのごとく <laughs> はいということでねまあともかくねまたはべられた